っていうので、まあ、今日のまとめでお願いがあのこの機会をもっと良くしていきたいなと思っておねそに協力してくださいっていうのがお願いです。で例えば今回ビギナーとして参加した人は開発に参加者俺開発参加者になったので次回はメンターとして大丈夫だよ僕でも大丈夫だったんだからあなたも大丈夫 い人がメンターだから不安を解消できるみたいなのももちろんあると思うんですけども初心者だった僕でもできたんだからあなたも大丈夫だよねっていうことによる不安解消の仕方もあると思うんですねあの初心者だからできることもあるっていうののまた別のパターンですけどもなので是非メンターとしてまた来てくれるといいなと思いますあとはこの集まりで自分がいい感じでいくんだったからお前も み出してみなよって周りの人を連れてくるとかそういうやり方もあると思うのでぜひいろんな人にあのこういう取り組みやってよかったよって思ったなら伝えていってください。で必要なら机の前にピアンがあるのでこれが活用できるならこれ持って必要な分だけ持っていってあの広めていってください。なんか今日のに関してはちょっとアンケートを書いてほしいのでそのやり方を説明しますね。 アンケートの書き方なんですけれどもプルリクエストを出してもらいますあの出したことない人っていうのをもらいますプルリクエストっていうのをはいいい経験の機会ですねはいなのでそれを今日ちょっと実験してみましょうでやり方なんですけどもじゃあ皆さんパソコンの方を向いてください OSS ゲートワークショップというリポジトリをまず開きますでこれは自分たちの今まで 論書いていたところのリポジトリですね。で開いて、開いた後に、この右上のところに、ポークっていうのがあるんですよ。ークありますこれポチッとしてください。はい、タの人は、沖縄の人できてるか、 フォークすると、自分のアカウントの下にワークショップっていうのができますいいですかまずは OSS ゲートのワークショップというポジトを開くと右上にあるフォークを押しますとそうですねと自分のところに行きますでそれをクローンしますクローンクローンできますか 周りのディナーがクローンしてるか確認してできてたら私にアイコンタクトをアイコンタクト私に届いてますよ <laughs> 届いた <laughs> こっちみんな でクローンできた手でいきますねえっ、ー、とディレクトリーがいくつか転がってますチュートリアルまずチュートリアルの中にチュートリアルの中にレトロスペクティブスってのがありますするとなんか日付がついたディレクトリーが並んでですかチュートリアルのレトロスペクティブスの下が日付がついたのが並んでます その中になんと今日の大阪のやつの日付がありますのでそこを行ってくださいいいですねュートリアルのレトロスペクティブスの2017年2月15の大阪ちょっとついていけない人はサします大丈夫ですかなんとかやむるっていうのがのいなと <laughs> いですかよく止まってますで 皆さんが気にするのはビギナーとメンターですビギナーの人はビギナーの子を見つけましたかメタ社メンター見つけましたでそれをコピーしますでどういうふうにコピーするかっていうとえービギナーだったらビギナーヤングをビギナーハイフン ピーした方を編集してください。いいですかで、エンターを、エンター、イアカウント名で。で、中身が違うんですね、これ。中見ると質問と回答が、回答欄があるので、そこを回答欄のとこ埋めてください。 はコメントで書いてないそこは消さなくてもそのままで大丈夫です回答欄書くところを書けばいいです初めからやってよかったんです頭から書いてよかったんでしたえっと、えっと、やんでる時なんか後ろからやって回答欄を消してといいですこれを消してインテントして で、シンタックスエラーになっても私が直します。なるほど。そうきたか。だから大丈夫です。はい、で、書いたらそれをプルリクエストにするんですけども、そのやり方わかんない人は手あげれば教えに行くので大丈夫です。なので、